მიესალმები ამ ინიციატივას რომ საკანონმდებლო ბაზა სრულყოთ, მაგრამ პარალელურად აუცილებლად ვიტყოდი, ძალიან მნიშვნელობა აქვს, დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითშეგნების ამაღლებას და ეს არის ხანგრძლივი პროცესი. ის გულისხმობს სკოლიდან, საბავშვო ბაღიდან, უმაღლესი სასწავლებლიდან, ოჯახებიდან ფართო აღზრდობით მუშაობას, რადგან ეს დამოკიდებულებები სხვადასხვა არ ყალიბდება. ის დამოკიდებულებები ناسაზრდოებია და მხოლოდ თუ საკანონმდებლო ადმინისტრაციული ზომებით შევეცდებით თავი მოუკვეთოთ და შევაუშვათ ამ პრობლემას. ძირი მაინც რჩება.